Quanto é um teclado, mano? Pô, logo agora, mano. Cadê a moto, cara? Ih, subiu também, mano. Qual foi? Eita, vai tá mandado. Ah, filho. tá mandado, filho. Qual é? Cadê o Sarrada, mano? Cadê o Sarrada, cara? Sarrada, tá aí, Sarrada? Hehehehe <laughs>